मध्य प्रदेश के विकासखंड घोरा डोंगरी अंतर्गत ग्राम चौपन ढाना में धीरेन को तीन साल से इंदिरावास का एक किस्त नहीं मिला जिसके कारण से इसे बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है आपका क्या परेशानी है अरे भैया मेरे घर का सेक्शन हुआ था तो एक किस्त मिला है और एक इष्ट नहीं मिला है और एक तो मैं अंध आदमी हूँ और मैं एक एक एक में घर उठाया लेकिन मजदूर का पैसा भी ऐसा ही है और ईटा जो खरीदा वो पैसा भी अभी दिया नहीं और घर का पैसा मेरा मिला नहीं एक इष्ट पैसा अब एक किस्त मिला और एक किस्त मिला ही नहीं मेरे कोई तो परेशान हो रहा कि अंदाज में है खाने के लिए करूँगा कि लेबर का पैसा दूंगा ये कितने दिन हो गया आपके घर पर दो दो साल हो गया भैया आप अभी कहीं किसी के पास गया था कि नहीं पैसे गए थे तो लेकिन सरपंच के पास जाते हैं तो बोले हो जाएगा हो जाएगा बोलता कुछ भी नहीं करता है भूख भी मर रहा हूँ क्या करूँगा मजदूरी में अंदाज में कोई कोई, कोई कमाने वाला है नहीं है घर पे और एक तो घर मेरा पूरा भी नहीं हुआ मजदूर लोग परेशान करता है पैसा लाओ लाओ करके बोलता है मैं कहाँ से दूंगा पैसा अभी पहला किस्त मिला कितने रुपए का मिला पैंतीस हजार मिला था तो सीट लिया और बाकी ईटा का पैसा दिया बाकी ईटा का भी बाकी है अच्छा लेबर पेमेंट बाकी है लेबर पेमेंट भी बाकी है पूरे ही बाकी है तो इसको ले लेके जाता हूँ मैं यहाँ वहाँ घूमता तो हो जाएगा हो जाएगा करके बोलता सर सरपंच भी और हो ही नहीं रहा तो परेशान करता है लेबर लोग तो कहाँ से देंगे पैसा मजदूर लोग तो मेरे ऊपर चढ़ बैठता कि लाओ पैसा तो मैं कहाँ से दूंगा भैया एक तो अंधा आदमी अगर चौका रहता तो मैं कमा के कहाँ से भी देता इस परेशानी से हटने के लिए इस काम को हल कर सकता है Shri C O P S Narwaria ji जिसका फ़ोन नंबर है चौरानवे जीरो छः तिरतालीस सैंसठ छियासी पर फ़ोन करें और हमारी मदद करें ताकि धीरेन एवं फागु को इंदिरा का दूसरा किस्त मिल सके मैं मोहनलाल मध्य प्रदेश से इंडिया हंडर के लिए